に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう二人でステップアンコいつまでも深夜12時を過ぎたって僕らのラブマジックは時計はしない おいで召しませお姫様僕のリンゴを食べて眠っちゃいそうな 君に似合うガラスの靴を探そう二人でステップアンゴいつまでも深夜12時を過ぎたって君は僕の愛しい24時間死んで に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう二人でステップアンゴいつまでも深夜12時を過ぎたって僕らのラブマジックは時計はしない

深夜12時を過ぎたって君は僕の愛しい24時間シンデレラ が12時を過ぎたって僕らのラブマジックは時計はしない 深夜12時を過ぎたって君は僕の愛しい24時間シンデレラ